Esiet sveicināti, cienījamie sporta līdzjutēji, esiet sveicināti hokeja draugi. Kārtējā sportiskā nogala, nedēļas nogala. Šodien esam Liepājā, Liepājas Olimpiskā centra ledus hallē un kārtējā virslīgas čempionāta spēle hokejā, kurā tiksies mājnieki, hokeja klubs Liepājā un šodienas pretinieks Liepājniekiem hokeja klubs Zemgale – Latvijas lauksaimniecības universitāti. Posms, kas varbūt nebija īpaši veiksmīgs tieši pirms Ziemassvētku laiks. Maiņiekiem un vārti! Vārti! Nu, nevisai veiks, veiksmīgi nospēlēja uh, Toms Nukam šajā epizodē. Atvairīja sev vārtu priekšā, teiksim tā, neīpaši bīstam raidīto ripu. Interesants rips apstādīšanas tā teikt, manevrs un pretuzbrukumā Jelgavnieki. 3 pret 2. Ļoti laba epizode, ļoti laba epizode. Un pelnīt līdzjutēju aplausu Liepājnieku vārdsargam Rihardam Cimermanim. Šeit nepaspēja atgriezties atpakaļ Liepājnieku piecinieks un vies varēja sodīt gūstot divus vārtus un atdodot trīs rezultatīvas piespēles. Nu, vēl diezgan negaidīti rezultāti. Iepriekšējās spēlēs virslīgas turnīrā labi nospēlēja Toms Nuka un vārti, vārti. Ja pirmā ar pirmo uzbrukumu Toms Nuka galā tika, tad atkārtot raidījumu Gannē un rezultāts 1-1 pirmās trešdaļas 17. minūtē kļūst 2-0. Šoreiz nedaudz līnītiesnesis patraucē, bet nu, zemgalieši tomēr uzvar iemetienā un uz īsu brīdi Liepājnieki raidrība pār visām zonām. Kļūdās vies un vārti. Negaidīts pavērsiens šajā spēlē spēlējot skaidliskajā mazākumā. Liepainieki spēles otrās trešdaļas 9. minūtē gūst trešos vārds. Labs moments. Šeit arī īsti nesapratās Cimermans ar Vārts ar Cimermans pazaudējis nūju. 29 piespēles. Par diviem punktiem atpaliek Aleksandrs Macejevskis. Arī 19 vārti, bet 27 piespēles. Nu, savukārt rezultatīvākais no Zemgales vienības atrodas 8. vietā un vēl vieni vārti. Nu, kā jau teicu, iespējams tas, tas vārdu gulums skaidriskajā vairākumā salauz iespējams viesu spēli. Nu, redzam, Toms Nuka dodas uz rezervistu soliņu. Iniciatīva joprojām pieder mainiekiem. It īpaši tas attiecināms uz otrās trešdaļas otro pusi. Nu, ko, tagad moments. Neizdevās uztvert piespēli, tur arī divās epizodēs asa spēle un šeit noraidījums mainiekiem un skatīsimies, lai nebūs kaut kas vairāk par divām minūtēm. Iepriekšējā epizodē spēku paņēmienu izpildīja Zemgala. Liepainieki ar to nebija mierā. Un vēloties atbildēt ar, arī ar spēku paņēmienu, tomēr sanāca noteikuma pārkāpums un diezgan nepatīkams gribēju teikt, medbrālis. Nu, viss kārtībā izskatās, ka pats saviem spēkiem zemgals spēlētājs var atgriezties uz rezervistu soliņu. 71. numurs Māris Miezis. Nu, tūlīt saklāv, nē, nē, jā, neti. 25. numurs var nedoties uz noraidīto soliņu Reinas Demiters. Nu jā, tā kā tā arī bija paredzēts. 5 plus 20. Šķiet, ka spēle arī nedaudz nomierinājusies. Noraidījums, tomēr noraidījums. Šit jau, ka vienkārši sadursme bija. Nu, ko, šeit ir neliela bakstīšanās mums laukumā. Tāda simboliska bakstīšanās, bet nu atkal kāds no zemgales hokejistiem atrodas uz ledus. Šoreiz varbūt noteikuma pārkāpums nebija tik izteikts un tik rupšs. Nu arī atkal labi iespēja. Šoreiz Konrāds Labi nospēlēja. Labi epizode. Vārti. Šķiet pirmie vārti. Nu, Liepānieki aizrāvās ar, ar spēli skaidliskajā mazākumā, uzbrukumā. Iepatikās, teiksim tā, apdraudēt zemgales vārtus. Nu, šoreiz nepaspēja atgriezties visas aizsardzībā, pateikt, nostāties savās pozīcijās un zemgali gūst pirmos vārtus. Gipters ar ripu. Saspēlējas ar partneru aizsardzībā. Nu, labs uzbrukums Liepājai. Vārti! Ļoti laba, skaista kombinācija līdz brīvam spēlētājam. Un trešās trešdaļas 14. minūtē Liepājnieki atjauno četru vāku pārsvaru. Nu, ko, pēdējais pretuzbrukums viesiem. Tas ir apturēts. Rip nevar ņemt. Un līdz ar to šī spēle ir noslēgusies. Pārliecinoši uzvaru izcīnīja Mainieki ar rezultātu 5-1, pārspējot Zemgales LLU vienību. Translāciju jums nodrošināja portāls sportacentrs.com un Ventspils brigāde par spēli jums stāstīja Jānis Mandeiks. Visu labu!